درود رفقا انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و در خدمت شما این با یک کلیپ ارزنده و یک کلاس درس آموزشی دیگر و در این درس میخواهیم عبارتها و جملات بسیار رایج و کاربردی با لغت اساسی و مهم see در انگلیسی رو با هم یاد بگیریم و با هم تمرین کنیم دوستان اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید فراموش نکنید با subscribe کردن کانال انگلیسی مثل آب خوردن و فشردن آیتم notification میتونید جزء اولین نفراتی باشید که کلیپ های آتی و آینده انگلیسی مثل آب خوردن به محض انتشار یافتن در اختیار شما قرار بگیره و از انتشار یافتنشون مطلع بشید و بتونید با یک برنامه ریزی درست و منسجم از این کلیپ های آموزشی و کلاس درس استفاده بکنید در جهت یادگیری و پیشرفت و بهبود خودتون عزیزان روش تمرین و استفاده از این کلیپ در این کلیپ خدمت شما بیان میشه امیدواریم که شما هم جدی بگیرید این کلیپ رو دقیقا مثل یک کلاس آموزشی برای خودتون در نظر داشته باشید و طبق روش تمرین بکنید تا بازدهی بسیار موثری داشته باشید بسیار خوب بپردازیم به جملات و عبارتهای بسیار رایج و کاربردی با لغت سی در انگلیسی Say nothing Say nothing Say یعنی گفتن nothing یعنی هیچ تلفظ ایچش رو دقت بفرمایید زبون پشت یا زیر نیش دندون بالا سعی میکنیم بگیم سریا میشه ث ث مثلا و در اینجا nothing say nothing فعل say در ابتدای جمله اومده ساختار امریه از مخاطب چیزی رو میخوایم say nothing هیچ چیز نگو یا هیچ نگو say nothing Say nothing. What did you say? What did you say? What یعنی چه Did گذشته فعل کمکی Do یعنی انجام دادن در زمان گذشته You شما Say گفتن What did you say? یعنی چی گفتی؟ البته توجه داشته باشید تو حالت دوستانه میتونید از این استفاده بکنید اگر با طرف رو در بایستی داشته باشید یا یک کم غریبه باشه بهتره از عبارت معدبانه تری استفاده بکنید پس What did you say? یعنی چی گفتی؟ چه گفتید What did you say? What did you say? I can say it again. I can say it again. I can یعنی من میتوانم say گفتن it یعنی آن و در واقع داره اشاره میکنه به اون چیزی که در واقع دارن در موردش صحبت میکنن I can say it من میتونم بگمش again دوباره اون چیزی که گفتم و دوباره میتونم بگم I can say it again من میتوانم آن را دوباره بگویم I can say it again I can say it again I cannot say anything. I can't say anything. I cannot یا I can't یعنی من نمیتوانم say گفتن anything any یعنی هر thing یعنی چیز و لغتی است که از ترکیب any و thing درست شده و anything یعنی هر چیزی I can't say یعنی من نمیتوانم بگویم anything هر چیزی و در واقع در اینجا I can't say anything یعنی من هیچی نمیتونم بگم در مورد این موضوع من هیچی نمیتونم بگم بچه ها توجه داشته باشید این کلیپ یک کلاس آموزشی برای شماست لطفا جدی بگیرید عزیزان ما داریم خدمتگذاری میکنیم برای شما فرصت میگذاریم وقت میگذاریم و کلیپ های آموزشی رو میسازیم و خدمت شما تقدیم میکنیم بقیه ماجرا دست شماست که زمان بگذارید از کلیپ ها استفاده بکنید فقط دیدن این کلیپ به صورت فیلم به شما کمک نخواهد کرد اگر واقعا میخواهید یاد بگیرید طبق روشی که بهتون میگیم کار بکنید این کلیپ رو برای خودتون یک کلاس آموزشی در نظر بگیرید هر جمله و هر عبارتی که در این کلیپ خدمت شما تقدیم میشه رو در قسمت کامنت بنویسید نوشتن کامنت و شرکت در تمرین ها باعث خواهد شد که شما اعتماد به نفستون بره بالا چرا چون دارید تمرین میکنید و جسارت خودتون رو برای بیان و نوشتن یک جمله در محیط عمومی و بیانش در یک فضای عمومی دارید تقویت میکنید که رفته رفته با تمرین و ممارست بر این روش باعث خواهد شد که در دنیای واقعی هم بتونید جملات و عبارتها رو بیان بکنید و نکته دیگر اینکه حتما هر عبارت و هر جمله رو با صدای رسا تکرار بکنید از روش بخونید و وقتی که بیان کردید و با صدای رسا تکرار کردید صدای خودتون رو ضبط بکنید با موبایلتون با دستگاهتون و وقتی که صدای خودتون رو ضبط کردید صدای ضبط شده خودتون رو با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشکالی و مشکلی در تلفظتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و اون رو رفع بکنید در حقیقت روش یادگیری زبان توسط یک کودک دقیقا همینطوره کودک بیان میکنه فیدبک میگیره از اطرافیانش از مربیش که در واقع مادر پدر دوستانش برادر بزرگتر خواهر بزرگتر نقش مربی رو دارن براش و اصلاحش میکنن و بهش میگن چی بگو یا اصلا اگر هم نگن خود کودک توجه میکنه توجهی که کودک داره رو ممکنه شما به مرور از دست داده باشید اما طبق روشی که داریم خدمتتون میگیم اگر این کارو بکنید بدون شک به رشد بسیار عالی در تو خواهید رسید پس صدای خودتون رو که ضبط کردید با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید پس لطفا با این کلیپ جدی برخورد کنید مثل یک مثل یک کلاس آموزشی و باهاش خوب پیش بیاید باهاش خوب تمرین کنید جمله و عبارت اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I cannot say anything من هیچ چیز نمیتوانم بگویم. I can't say anything. I can't say anything. Can I say something? Can I say something? can I حالت سوالی I can I can یعنی من میتوانم can I یعنی آیا من میتوانم say گفتن something something لغتیه که از ترکیب دو لغت some یعنی برخی یا بعضی و thing چیز درست شده و something یعنی چیزی یه چیز نامشخص can I say آیا من میتونم بگم something چیزی Can I say something? آیا من میتونم چیزی بگم در مورد این موضوع مثلا میتونم چیزی بگم جمله و عبارتمون اینه برای اینکه اعتماد به نفستون رو ببرید بالا و در تمرین شرکت بکنید با صدای رسا تکرار بکنید حتما و در قسمت کامنت بنویسید Can I say something? آیا من میتوانم چیزی بگویم؟ Can I say something? Can I say something? What did she say? What did she say? What یعنی چه did گذشته فعل do و فعل کمکیه she او یه خانم زمیر او برای اشاره به یک خانم say گفتن What did she say او یه خانم چی گفت مثلا ربکا پیش پیشنهاد دادی یا فلان حرف رو زدی چی گفت اگر بخوایم چنین جمله ای رو بگیم میگیم What did she say اوی خانم چه گفت؟ What did she say? What did she say? Dad will not say yes. Dad will not say yes. Dad یعنی بابا. Will not یعنی نخواهد. حالت منفی آینده ساده. Dad will not یعنی پدر یه کاری رو انجام نخواهد داد چه کاری؟ say گفتن Dad will not say پدر نخواهد گفت yes بله Dad will not say yes بابا نخواهد گفت بله مثلا میخوای ازش اجازه بگیری ماشینش رو سوارشی جمله و عبارتمون اینه با هم در تمرین شرکت میکنیم و در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم تا خوب یاد بگیریم Dad will not say yes بابا نخواهد گفت بله Dad will not say yes Dad will not say yes I said nothing I said nothing I said گذشته I say I say یعنی من میگویم I said یعنی من گفتم در مورد تلفظ سید دقت بکنید سید نیست سید اون چیزیه که شکارچی انجام میده پس تلفظ درستش said I said من گفتم nothing nothing یعنی هیچ یا هیچی I said nothing من هیچ چیز نگفتم من هیچ نگفتم در مورد اون موضوع من چیزی نگفتم جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم تا خوب یاد بگیریم I said nothing من هیچ نگفتم. I said nothing. I said nothing. Did you say something? Did you say something? Did you حالت سوالی you did یعنی یه کاری رو تو در زمان گذشته انجام دادی و did در اینجا فعل کمکی برای سوالی کردن Did you say آیا شما گفتی something چیزی Did you say something آیا شما چیزی گفتی من نشنیدم ببخشید شما چیزی گفتی این جمله و این عبارت رو به این صورت بیان میکنیم برای تمرین و یاد گرفتنش که این همه کاربردیان این همه موثر و عالیان این عبارت ها و جملات در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید Did you say something? آیا شما چیزی گفتید؟ Did you say something? Did you say something? I have nothing to say. I have nothing to say. I have یعنی من دارم nothing یعنی هیچ یا هیچ چیز to say برای گفتن I have nothing من هیچ چیزی ندارم To say که بگویم طرف از شما میپرسه نظری نداری حرفی نداری بعد شما میگی I have nothing to say من هیچ چیز برای گفتن ندارم I have nothing to say I have nothing to say They say love is blind. They say love is blind. They یعنی آنها say میگویند they say یعنی اونا میگن کیو میگه این عبارت برای جاهایی استفاده میشه که مثلا شما میگی که مردم اینجوری میگن به قول معروف گفتنی they say اونا میگن love عشق is است blind blind یعنی کور نابینا love is blind یک اصطلاحه یعنی عشق آدم رو کور میکنه یا عشق کوره باعث میشه آدم چشماش بسته بشه و عیبهای معشوقش رو نتونه ببینه they say گفته میشه یا اونا میگن love is blind عشق کور است چقدر عالی و چقدر کاربردی یعنی این عبارت ها و جملات اگر میخواهید یاد بگیرید در قسمت کامنت بنویسید عزیزان جسارتتون رو ببرید بالا نشون بدید که آقا من میخوام انگلیسی یاد بگیرم ای دنیا من میخوام انگلیسی یاد بگیرم از هیچ کس خجالت و حراس ندارم تو قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید They say love is blind گفته میشود یا آنها میگویند عشق کور است They say love is blind. They say love is blind. I did not say anything. I didn't say anything. I did not یعنی من یه کاری رو انجام ندادم و در اینجا did گذشته do فعل کمکی برای منفی کردن و در زمان گذشته I didn't یا I did not یعنی من یه کاری رو انجام ندادم کدوم کار say گفتن I didn't say من نگفتم anything هیچ چیزی یا هر چیزی I didn't say anything من هیچ چیزی نگفتم مثلا طرف از شما میپرسه یا دوستتون از شما میپرسه What did you say? چی گفتی؟ و شما میگید I didn't say anything. من هیچ چیزی نگفتم. باور کن من حرفی نزدم. جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت با هدف رشد انگیزه و اعتماد به نفسمون و جسارت بیانمون می نویسیم با صدای رسا تکرار می کنیم صدامون رو ضبط می کنیم و مقایسه می کنیم با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ بنویسیم I didn't say anything من هیچ چیز نگفتم I didn't say anything I didn't say anything Tara did not say anything. Tara didn't say anything. ترا یعنی یه خانومی به نام تارا یا ترا did not say نگفت و همونطور که میبینید did گذشته do در زمان گذشته did not say یعنی نگفت در زمان گذشته anything هیچ چیز Tara didn't say anything تارا هیچ چیز نگفت ترا didn't say anything ترا didn't say anything I did not know what To say. I didn't know what to say. I didn't یعنی من یه کاری رو در زمان گذشته انجام ندادم چه کاری؟ No No یعنی دانستن I didn't know یعنی من نمیدانستم در زمان گذشته What چه یا آنچه To که say بگم یا گفتن What to say یعنی چیزی برای گفتن یا آنچه برای گفتن I know یعنی من می دانم I don't know یعنی من نمی دانم I didn't know یعنی من نمی دانستم What to say چه چیزی بگویم I didn't know what to say جمله و عبارتمون خیلی کاربردیه نه تنها این جمله و عبارت کل عبارت ها و جملاتی که تو این درس داره تقدیم میشه و در کانال انگلیسی مستاب خوردن برای یادگیریتون این درس رو کلاس در نظر بگیرید استاد برای شما داره تدریس میکنه مربی داره برای شما تدریس میکنه وقتتون رو مختنم بشمارید استفاده کنید از این فرصت عزیزان دل برای رشد اعتماد به نفس و جسارتتون در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید I didn't know what to say من نمیدانستم چه بگویم I didn't know what to say I didn't know what to say Let me say something to you Let me say something to you. Let me یا به صورت مخفف let me یعنی به من اجازه بده یا خیلی آمیانه میگیم بزار فلان کار رو مثلا انجام بدیم Let me say یا let me say بگذار اجازه بده به من say بگویم something چیزی to you به تو Let me say یا let me say something to you بگذار چیزی به تو بگم یا یا اجازه بده چیزی بهت بگم یه چیز جالب چیز جالب چیه اینکه اگر با این درس طبق روشی که داریم بهتون میگیم تمرین و استفاده بفرمایید رشد بسیار خوبی در یادگیریتون خواهید داشت تمرین و ممارست باعث میشه که رفته رفته ذهن کودک انگلیسی زبانتون که در مغز شما شکل گرفته کم کم رشد کنه و به اون چیزی که میخواید برسه پس با هم تو کامنت مینویسیم و تکرار میکنیم Let me say something to you بگذار چیزی به تو بگویم. Let me say something to you. Let me say something to you. Do you believe what I said? Do you believe what I said? Do you believe یعنی آیا باورت میشه؟ Believe یعنی باور داشتن، اعتقاد داشتن. You believe یعنی تو اعتقاد داری تو باور داری حالا سوالی شده با فعل کمکی do دو در ابتدا اومده Do you آیا تو یه کاری انجام میدی کدوم کار believe اعتقاد داری باور داری what آنچه یا چیزی که I said من گفتم در زمان گذشته What I said یعنی چیزی که من گفتم Do you believe what I said? آیا اون چه گفتم رو باور میکنی؟ آیا به حرفی که زدم باور داری؟ چقدر کاربردیان چقدر مفید و موثرن از انگلیسی واقعی برگرفته شدن این عبارت ها و جملات فقط چی رو میخوان تمرین شما رو چاشنی تمرین رو بچسبونید به این غذای آماده به این کلیپ آماده و خوب یادشون بگیرید Do you believe what I said آیا آنچه گفتم را باور میکنی Do you believe what I said Do you believe what I said Say hello to your friends. Say hello to your friends. Say یعنی گفتن در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی بگو. Say hello یعنی سلام بگو یا تو فارسی میگیم سلام بده. To به your مال تو friends. friends یعنی دوستان. friend یعنی دوست Friends یعنی دوستان. Say hello to your friends. به دوستانت سلام بده. Say hello to your friends. Say hello to your friends. Would you say it once more? Would you say it once more? Would you یعنی لطفا خواهشن میشه شما یه کاری رو انجام بدی چقدر ساختار معدبان است چقدر عالیه از این ساختار همه جا میتونید استفاده کنید Would you please مثلا یه کاری رو انجام بدی Would you say میشه لطفا بگید it اون چیزه رو it اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه مثلا طرف یه چیزی گفته بعد شما درست نشنیدید یا متوجه نشدید میگید would you say it میشه بگیدش once یعنی یک بار more بیشتر once more یعنی یک بار بیشتر would you say it آیا میشه بگیدش once more یه بار بیشتر چقدر معدبان است چقدر بردیه با همین عبارت هایی که یاد میگیرید دنیاتون عوض کنید تو قسمت کامنت منتظریم بنویسید و با صدای رسات تکرار کنید would you say it once more آیا میشه یک بار دیگه آن را بگویید would you say it once more Would you say it once more? Do not say anything. Don't say anything. Do not یعنی انجام نده اون کارو نکن do در اینجا فعل کمکیه و not برای منفی کردنش do not یعنی انجام نده کدوم کارو say گفتن don't say یعنی نگو anything یعنی هر چیزی یا هیچ چیز don't say anything هیچی نگو تا اینجا هر چی گفتی کافیه دیگه هیچی نگو Don't say anything هیچی نگو یا فرض کنید که طرف میخواد یک چیزی بگه که راز شما رو فاش کنه بعد بهش میگید Don't say anything هیچ چیزی نگو چقدر کاربردیان برگرفته از انگلیسی واقعی ای کاش که شما تمرین کنید ای کاش که در قسمت کامنت بنویسید جملات رو و عبارت ها رو با هدف اینکه اعتماد به نفستون رو ببرید بالا با هم اونایی که دارن تمرین میکنن دمتون گرم هیچی نگید و در تمرین شرکت کنید Don't say anything هیچ چیز نگو Don't say anything Don't say anything Please say something Please say something Please یعنی لطفا تلفظش رو دقت کنید Please پیلیز یا پلیز نیست Please لطفا say بگو بگید something چیزی Please say something لطفا چیزی بگویید یا لطفا چیزی بگو Please say something Please say something I must say you are great. I must say you are great. I must یعنی من باید say گفتن I must say من باید بگم You are شما هستید Great Great یعنی عالی تلفظش رو دقت کنید Great نیست Great GR بینش صدا وجود نداره great یعنی عالی you are great یعنی عالی هستی تو عالی هستی ما به شما میگیم شما عالی هستید که در تمرینات شرکت میکنید در جهت رشد خودتون دارید کار میکنید I must say من باید بگم you are great I must say you are great باید بگویم تو عالی هستی I must say you are great I must say you are great It is enough Say no more It's enough Say no more It is enough یعنی کافیه enough یعنی کافی It is enough یعنی کافیه بسه Say بگو No هیچ more بیشتر say no more یعنی بیشتر نگو در واقع ساختار حالت مثبت داره ولی با اون no به حالت منفی برده شده say no more یعنی بیشتر نگو it's enough say no more به اندازه کافی گفتی دیگه هیچی نگو بیشتر حرف نزن بیشتر نگو it's enough say no more کافیه بیشتر حرف نزن یا بیشتر نگو it's enough say no more It's enough say no more I want to say thank you I want to say thank you I want یعنی من میخواهم to say که بگویم thank you thank یعنی سپاسگزاری کردن یا سپاسگزار بودن you از شما thank you یعنی از شما ممنونم I want to say من میخواهم بگم thank you از شما سپاسگزارم ما از شما سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید کانال خودتون کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو قابل میدونید که در جهت یادگیریتون ازش استفاده بکنید خدا رو سپاسگزاریم که این فرصت رو در اختیار ما قرار داده که بتونیم در جهت رشد و استفاده انسانها خدمتی رو تقدیم بکنیم خدمت شما عزیزان با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم کنیم I want to say thank you من میخواهم بگویم از شما ممنونم I want to say thank you I want to say thank you. I did not catch or get what you said. I didn't catch what you said or I didn't get what you said. I did not یعنی من یه کاری را انجام ندادم در زمان گذشته فعل کمکی و not برای بردن به زمان گذشته و منفی کردنش catch یعنی گرفتن به دست آوردن get یعنی به دست آوردن گرفتن هر دو فعل در این عبارت قابل استفاده است I didn't catch یا I didn't get یعنی من نگرفتم what آنچه you شما said گفتی What you said یعنی آنچه شما گفتید I didn't catch یا I didn't get من نگرفتم What you said آنچه که شما گفتید I didn't catch or I didn't get what you said من آنچه گفتید را نگرفتم I didn't catch what you said or I didn't get what you said I didn't catch what you said or I didn't get what you said. Would you please say it again? Would you please say it again? Would you یعنی ممکنه شما لطف کنید یه کاری رو انجام بدید کدوم کار Would you please میشه لطفا میشه خواهش کنم say بگید it اون چیزه رو که گفتید again دوباره مثلا طرف یه چیزی گفته و شما چقدر معدبانه از این عبارت و از این جمله استفاده میکنید و میگید Would you please say it again آیا میشه لطفا دوباره اونو بگی آقا چرا نگه شما دارید چقدر معدبانه درخواست میکنید چقدر کار بردی یعنی این جملاتی که در این درس داریم کار میکنیم در کانال انگلیسی مثل آب خوردن خدمت شما تقدیم میکنیم ای کاش که تمرین کنید ای کاش که خوب توجه بکنید و با این کلیپ و این کلیپ آموزشی و این کلاس مثل یک فیلم سینمایی برخورد نکنید باهاش خوب تمرین کنید اگر خوب نتونستید عبارت و جملاتی که تو این درس خدمت شما تقدیم میشه رو بار اول بار دوم بار پنجم نتونستید بیان بکنید صدای خودتون رو ضبط کردید و متوجه شدید اونطوری که باید نمیتونید بیان کنید اشکالی نداره لازم نیست برید درس بعدی این درس رو این عبارت رو این لغت رو این جمله رو انقدر کار بکنید تا بهش مسلط بشید بعد برید درس بعدی کودک اینطوری زبان یاد میگیره تو که میگی سنم رفته بالا تو که میگی کودک فلانه بهمانه دلیلش اینه که کودک تسلیم نمیشه دلیلش اینه که کودک توجه میکنه دلیلش اینه که کودک بیان خودش رو مقایسه میکنه با بیان اطرافیانش کاری که ما به شما داره میگیم انجام بدید و ای کاش این کار رو انجام بدید با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم و مقایسه میکنیم با نحوه بیان در این کلیپ Would you please say it again آیا می شود لطفا آن را دوباره بگویید؟ Would you please say it again? Would you please say it again? Why did you say such a thing? Why did you say such a thing? Why یعنی چرا did you say تو گفتی در زمان گذشته such چنین a thing یک چیز such a thing یعنی چنین چیزی why did you say چرا گفتی such a thing چنین چیزی مثلا خانومه داره از آقاش سوال میپرسه چرا چنین چیزی گفتی چرا اونجوری گفتی لا لا لا لا لا خانوما استنتاج میکنن آقایونو آقا آقایون استاد سوتی ان انقدر اذیتشون <laughs> نکنید خب به هر حال لازمه که یاد بگیرید و لازمه که استفاده بکنید Why did you say such a thing? چرا تو چنین چیزی گفتی؟ Why did you say such a thing? Why did you say such a thing? How do you say that in English? How do you say that in English? How do you یعنی شما چطور یه کاری رو انجام میدید کدوم کار say گفتن how یعنی چگونه do فعل کمکی you شما how do you say چطور میگید that آن یا آن را in در English English یعنی انگلیسی How do you say that چطور اون رو میگید in English در زبان انگلیسی خیلی کاربردیه مثلا با طرف یا دوست انگلیسیتون دوست امریکاییتون دوست کاناداییتون دوست استرالیاییتون یا اصلا یه فردی که استاد شماست ازش میپرسید how do you say that in English شما اون رو در انگلیسی چطور میگید مثلا نشون میدید میگید این سیبه من نمیدونم به سیب چی میگن تو انگلیسی میگید how do you say that in English شما اون رو چطور در انگلیسی میگید یا مثلا فلان کلمه رو چطور تو انگلیسی میگید چقدر کاربردیان چقدر مفید و موثرن این جملات و عبارت هایی که داریم خدمت شما تقدیم میکنیم عزیزان جدی بگیرید با برنامه ریزی درست سر یک تایم مشخص بچسبید به یادگیری دنیاتون عوض بکنید از رهگذر زبان انگلیسی قطعا میتونید دنیاتون رو عوض بکنید محل زندگیتون رو حداقل دیدگاه فکریتون رو میتونید عوض بکنید جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم How do you say that in English? شما آن را در انگلیسی چطور می گویید؟ How do you say that in English? How do you say that in English? Do you know what Maury said? Do you know what Maury said? Do you know یعنی آیا شما میدانید You know یعنی شما میدانید و یک do در ابتدا میاد برای سوالی کردنش Do you know آیا شما میدانید Do I know یعنی آیا من میدانم Do you know یعنی آیا شما میدانید What آنچه یا چه چیزی Mori said said گذشته فعل say یعنی گفتن در زمان گذشته What Mori said یعنی آنچه موری گفت Do you know what Mori said? آیا میدونی موری چی گفت؟ حواست بود که موری چی گفت؟ موری گفت پسر خوبی باش یا دختر خوبی باش؟ اگه گفته خیلی حرف خوبی زده پس با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تمرین می کنیم با صدای رسا تکرار می کنیم Do you know what Mori said? آیا میدانی موری چه گفت؟ Do you know what Mori said? Do you know what Mori said? Listen carefully to what I say. Listen carefully to what I say. Listen یعنی گوش دادن یا شنیدن Listen یک فعله و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی گوش بده گوش کن Carefully Careful یعنی با دقت یا مراقب و تلفظش رو دقت کنید Careful کرفول نیست فول یعنی احمق careful یعنی با دقت با توجه carefully با حالت دقت بالا listen carefully با دقت گوش بده to به what I say what یعنی چه یا آنچه I say من میگویم what I say یعنی چیزی که من میگم listen carefully to what I say به دقت به اون چیزی که میگم گوش بده با هم عزیز دلم هر کجای دنیا که هستی با دقت گوش کن ببین چی میگم این کلیپ رو یک کلاس آموزشی برای خودت در نظر بگیر دقیقا باهاش تمرین کن و خوبی این کلیپ اینه که صد بار میتونی از ابتدا بزنی و دوباره نگاهش کنی تا خوب یاد بگیری اگر معلم داشتی قطعا دفعه دوم که به معلمت بگی فران چیزو برام تکرار کن چیکار میکرد میگو بابا تو دیگه کی هستی تو چرا متوجه نمیشی اما این کلیپ رو میتونی صد بار برگردونی عقب دوباره ببینی و چجوری متوجه بشی که مسلط شدی کاری نداره وقتی که داری ها و جملات رو میخونی صدای خودت رو ضبط کن و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه کن اگر نزدیک یا درست گفتی اوکی میتونی بری درس بعدی لغت بعدی جمله بعدی عبارت بعدی اگر هنوز مشکل داری دوباره روش کار کن تسلیم نشو قوی ادامه بده یادگیری انگلیسی یا هر زبانی زمان بره پس اجازه بده این رشد در شما اتفاق بیفته با تمرین کردن با جسارت و جرأت بیان با هم در قسمت کامنت جمله و عبارتمون رو می نویسیم و تمرین می کنیم Listen carefully to what I say با دقت به آنچه میگویم گوش دهید. Listen carefully to what I say. Listen carefully to what I say. As they say, knowledge is power. As they say, knowledge is power. As they say, as یعنی همانطور they آنها say گفتن که در اینجا میشه میگویند as they say یعنی همانطور که اونا میگن منظورش چیه این عبارت یک اصطلاحه یعنی به قول معروف یا به قول معروف گفتنی یا گفته میشه چی گفته میشه knowledge knowledge یعنی دانایی یا دانش is است power power یعنی قدرت knowledge is power دانایی توانایی است یا دانش توانایی دانش باعث میشه که بتونیم قدرت داشته باشیم معادل فارسیش کدوم ضرب المثله میدونید تو کامنت بنویسید as they say knowledge is power به قول معروف گفتنی دانایی توانایی است as they say knowledge is power as they say knowledge is power Now it is time to say goodnight. Now it's time to say goodnight. Now یعنی اکنون It is time Time یعنی زمان It is time یعنی وقتشه زمانشه To say که بگی good night شب بخیر Now it's time الان وقتشه یا وقتش رسیده To say good night که بگی شب بخیر داری به کوچولوت میگی داری به بچه کوچولوت میگی Now it's time to say good night الان وقت شب به خیر گفتن است Now it's time to say good night Now it's time to say good night Please say hello to your parents for me Please say hello to your parents for me. Please یعنی لطفاً say بگو hello سلام to your parents به والدینت your parents parent یعنی والد یکیشون یا پدر یا مادر وقتی که جمع بسته میشه و وقتی که میشه parents یعنی پدر و مادر والدین خدا پدر مادرای شما رو حفظ کنه براتون please say hello to your parents یعنی سلام بگو به پدر مادرت خب باشه میگیم for me برای من یعنی چی این یه اصطلاحه say hello to someone for me یعنی به اون someone سلام برسون به اون آدمه سلام برسون و در اینجا چی گفتیم گفتیم Please say hello to your parents for me. لطفاً به والدینت از طرف من سلام برسون. چقدر کار بردیه؟ آقا سلام ما رو از انگلیسی مثل آب خوردن به پدر و مادرتون برسونید اگر در قید حیات هستن اگر در قید حیات نیستن روانشون شاد باشه سلام ما رو بهشون برسونید که چنین فرزندان فعال پرنشاد پر انرژی و تغییر دهنده مسیر زندگی به وجود آوردند و اونها رو تربیت کردند ما هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم با صدای رسا تا خوب یاد بگیریم Please say hello to your parents for me لطفاً به والدینت از طرف من سلام برسان Please say hello to your parents for me Please say hello to your parents for me Why should I say sorry when it is not my fault? Why should I say sorry when it's not my fault? Why یعنی چرا should I آیا من say بگم sorry متاسفم یا متاسف بودن when وقتی که it's not اون نیست my fault fault یعنی اشتباه It's not my fault یعنی اشتباه من نیست تقصیر من نیست When it's not my fault وقتی که اشتباه من نیست وقتی که تقصیر من نیست Why should I say sorry چرا من باید بگم ببخشید When it's not my fault وقتی که تقصیر من نیست آقا تقصیر من نیست تقصیر هر که من از شما عذرخواهی میکنم آقای جمشید مشایخی از همه عذرخواهی کرد منم از شما می میکنم Why should I say sorry چرا من باید بگم ببخشید When it's not my fault وقتی که تقصیر من نیست آقا کوتاه بیا دیگه تو قسمت کامنت بنویس با صدای رسا و تکرار کن چقدر کار کاربردی این جملات و اصطلاحات و عبارت هایی که داریم خدمت شما تقدیم میکنیم Why should I say sorry when it's not my fault چرا من باید عذرخواهی کنم وقتی که تقصیر من نیست Why should I say sorry when it's not my fault Why should I say sorry when it's not my fault? Let me say something before you go. Let me say something before you go. Let me یعنی اجازه بده به من Let me say بذار من بگم یا Let me say در حالت مخفف Something چیزی Let me say something یا Let me say something بذار یه چیزی بگم بذار چیزی بگم Before قبل از You go تو بروی Before you go قبل از اینکه تو بروی Let me say something before you go قبل از اینکه بروی بگذار من چیزی بگویم Let me say something before you go Let me say something before you go. You should take back everything you said. You should take back everything you said. You should یعنی تو باید take back take یعنی گرفتن یا برداشتن back یعنی عقب take back یعنی پس گرفتن Everything Everything یعنی هر چیزی You said تو گفتی You should take back تو باید پس بگیری Everything you said هر چیزی که گفتی یعنی حرف تو باید پس بگیری هر چیزی که گفتی و باید پس بگیری باید عذرخواهی بکنی پس جمله و عبارت اینه در قسمت کامنت می نویسیم و با هم تکرار می تا خوب یاد بگیریم You should take back everything you said تو باید هر حرفی که گفتی را پس بگیری You should take back everything you said. You should take back everything you said. Could you please repeat what you said? Could you please repeat what you said? Could you یعنی آیا میشه آیا میتونی آیا میشه فلان کارو بکنی Could you please آیا لطفا میشه فلان کارو بکنی کدوم کارو چقدر معدبه پسرم Repeat Repeat یعنی تکرار کردن What آنچه You شما Said گفتی What you said یعنی آنچه گفتی Could you please repeat what you said? آیا میشه آنچه که گفتی رو تکرار کنی؟ مثلا حرف طرف رو متوجه نشدی. چقدر معدبانه داری تقاضا میکنی؟ آقا سنگ و آب میکنه این عبارت ها و جملات. پس اگه میخوای یاد بگیری آقا تو کامنت شرکت کن دیگه چقدر بگیم. حالا جالبه میگن که چرا انقدر تکرار میکنی؟ آقا ما این همه تکرار میکنیم باز مشارکت کننده نداریم. فقط طرف میاد مثل فیلم سینما این کلیپ رو میبینه. عزیز دلم این یه کلاس آموزشیه. اگر تمرین نکنیم میاد میام اونجا سراغت. Could you please repeat what you said? آیا می شود آنچه گفتید را تکرار کنید؟ Could you please repeat what you said? Could you please repeat what you said? I said nothing about the problem to my parents. I said nothing about the problem to my parents. I said یعنی من گفتم nothing هیچ I said nothing یعنی من هیچ چیزی نگفتم about درباره the problem problem یعنی مسئله مشکل تلفظ درستش پرابلم نیستا problem problem یعنی مسئله مشکل the problem THE گرفته چرا THE گرفته چون داره در مورد یه مشکل خاص که شنونده و گوینده میدونن منظور کدومه دارن صحبت میکنن I said nothing about the problem من چیزی در مورد اون مشکله نگفتم to my parents به والدینم خب کار خوبی کردی ممکنه اونها نگران بشن I said nothing about the problem to my parents. من هیچ چیز در مورد مشکل به والدینم نگفتم. I said nothing about the problem to my parents. I said nothing about the problem to my parents. Teacher said something important to students. Teacher said something important to students. Teacher یعنی معلم. Said گفت something چیزی important. Important یعنی مهم. To به students. به دانش آموزان یا دانشجویان. Teacher said something important to students. معلم چیزی مهم به دانش آموزان گفت. Teacher said something important to students. Teacher said something important to students. I cannot say for sure what will happen. I cannot say for sure what will happen. I cannot یعنی من نمیتوانم say گفتن I can't say یا I cannot say من نمیتوانم بگویم For sure sure یعنی اطمینان For sure یعنی با اطمینان I can't say for sure این یک اصطلاحه Say for sure یعنی با اطمینان چیزی رو گفتن I can't say for sure من نمیتونم با اطمینان بگم با قطعیت بگم What آنچه will happen رخ خواهد داد happen یعنی رخ دادن What will happen آنچه اتفاق خواهد افتاد در آینده ما که پیشگو نیستیم اما با قطعیت میتونیم به شما بگیم اگر تمرین کنید طبق روشی که داریم بهتون میگیم بدون شک به رشد خوبی خواهید رسید I can't say for sure what will happen من نمیتوانم با اطمینان بگویم چه اتفاق خواهد افتاد I can't say for sure what will happen. I can't say for sure what will happen. What I said was nothing but the truth. What I said was nothing but the truth. What I said یعنی آنچه من گفتم. What یعنی چه یا چه چیزی؟ I said من گفتم. What I said یعنی آن چیزی که من گفتم. Was گذشته is یعنی بود. گذشته است که میشه بود. Nothing هیچ. هر چیزی که گفتیم هیچ چیزی نبود. But اما یا غیر از پس یکی دیگر از کاربردهای but یعنی غیر از What I said was nothing but هر چیزی که من گفتم هیچ چیز نبود غیر از the THE یعنی اون چیز خاص که میخوام بهت بگم truth truth یعنی حقیقت راستی What I said was nothing but the truth آن چه گفتم هیچ چیز غیر از حقیقت نبود و آن چیزی که ما در این درس خدمت شما تقدیم کردیم از روش های تمرین و یادگیری و تکنیک هایی که باید به کار بگیرید چیزی غیر از حقیقت نبود امیدواریم که شما هم تمرین کنید همراهی کنید با ما پیش بیاید در این کلیپ و کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن به یاری خداوند و تکیه بر تلاشتون به اون چیزی که میخواید برسید جمله و عبارتمون اینه این جمله و عبارت رو تو کامنت می نویسیم با صدای رسا تکرار می کنیم اگر تا اینجا اومدید و هنوز طبق روش تمرین نکردید برگردید عقب اشکال نداره دوباره کار کنید این کلاس رو از دست ندید What I said was nothing but the truth آنچه گفتم هیچ چیز غیر از حقیقت نبود What I said was nothing but the truth What I said was nothing but the truth خدا قوت دمتون گرم بی نهایت خداوند رو سپاسگزاریم و از شما سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید و در خدمت شما هستیم عزیزان دل فراموش نکنید بارها داریم تاکید میکنیم کلاس آموزشی شما اینجاست مربی شما خودتون هستید یاد بگیرید مربی خودتون باشید چطور همینطور که دارید مشاهده میکنید تو اینجا طبق روش تمرین کنید عبارت ها جملات رو تو کامنت بنویسید تو دفترچه یادداشتتون بنویسید با صدای رسا تکرار کنید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان تو این کلیپ مقایسه کنید اگر اشکالی بود رفع کنید اگر اشکالی نبود برید بعدی و در واقع طبق همین روشی که دارید مشاهده کنید. آرزوی ما برای شما عزیزان هیچ چیز نیست غیر از تندرستی، خورسندی، شادکامی همراه با خانواده گرامیتون در هر کجای دین کره خاکی که هستید.